大家好，我是陈老师，欢迎各位收看我们的命理名人堂。开始之前，请各位先按一下订阅以及喜欢。老师现在正在挑战 YouTube 的十万订阅数，希望大家能够支持老师哦。按照惯例呢，老师现在录影的时间是西元二零一九年晚上的十一点三十五分。报时的目的就是为了让未来我们可以回头来验证看看这个预测。 是不是有应验？刚刚老师开始录影前，有人留言给老师说：“老师，你的命理名人堂都不是在讲拼命的模式，而是在好像在说政治的评论。”其实这里面呢，有点误会。老师确实是按照那个每一个名人他们的命格来看的，只是老师并没有把拼命的方式跟专业的术语讲出来，因为大家应该不是来学算命跟批八字的。 老师讲一个十三谢秀，讲一个六川合话，好像没有什么意义，所以老师只是把结果用大家听得懂的模式来阐述。如果老师整篇都在用专业术语解释，哎，这个人命格怎么样怎样，所以这会怎样怎样怎样的话，那我觉得还是很多人会跟老师说，哎，老陈，你还是说人话吧，是不是？好，我们现在开始哈，随着我们二零二零的大选脚步越来越近。 各党派的态势也越来越明朗化，也同时各党茶湖内的风暴也更加白热化。无论是在野的国民党，或者是执政的民进党，到底要由谁出来角逐总统大位，目前都还在瞧。蔡英文总统跟赖英德赖英德院长、赖清德院长正在瞧，王金平前院长跟朱立伦市长互瞧，而全国很多民政。 又在很努力的去瞧韩国瑜，希望他能够出来选总统。所以现在唯一我们可以确认的是不用瞧位置的谁呢？就是我们今天命理名人堂的主角，人称“海豚将军”的吴敦义前副总统，也就是现在的国民党党主席吴敦义。说到吴主席，其实老师个人是蛮佩服他的。以公正的立场来说，吴主席在民进党。 以抄家灭族的方式斗争清算国民党。这三年多以来，他还能坚持下来，从不言退，而且还能够找出资金来发放国民党的党工薪水，而且呢，又能够坚持到二零一八年到国民党胜选的二零一八年的什么县市长选举。我们先不提他是什么样的人，或是他曾经做过什么样的事，或是你对他的观感。 我们就光凭他这个坚持的精神跟毅力，其实老师也觉得他蛮令人佩服的。好了，回到我们的重点，前副总统吴敦义主席，他生于什么时候呢？他生于一九四八年的一月三十日，现年七十一岁。以整体来说，可以说是吴主席他的经验、资历以及能力都十分充足。 吴副总统、吴主席的生日，若是转换成为八字的话，他就是丁亥年、癸丑月、甲寅日、吉时。所谓的吉时，就是老师并不知道吴副总统他的真实的出生的时间，因为这个其实会差异很多的。所以按照命理师的规范，我们会统称为吉时。而这个时间，在论命的时候是刚才讲过是很重要的。所以在没有时间的状况之下。 准确度会下降二十五帕左右，这个部分要先跟各位报告哦。好，那我们来看，以吴主席的命格来看，他的能力的确也是属于人中之龙的。对于组织上，他会很认真的对他的组织或他的党忠心耿耿的努力经营跟付出；对他的跟他一起共事的同事或是部属，他也能够八面玲珑的。 互相扶持，互相来协调，这样子命格的人，他自己的内心啊，会有很强的理念。他而且他为了这个理念，他可以非常的有毅力的，哦，一定要把它达成。不过像这样的人，他有一个状况就怎么样呢？很容易功高震主，或是遭人记恨，因为他的办事能力很强，对于格局上、形式上，或者是他的模式上、手段上。 他不会基于一格，啊，为了达成他的目的，手段上都会一直变来变去，啊，只要能达成目的，我用尽我所知道的办法，我都要把它达成。也因此呢，人家会说啊，你就是只白海豚，后来也戏称他为什么海豚将军。而会有这种戏称、戏称哈，很多时候都反而是同党或同组织的人趁机落井下石的方式。 其实也或许啊，这可能是国民党的一个特殊的党内互打免费的特殊文化吧。好，那针对二零二零年的总统大选，吴主席也表明他不会参选，而是协调党内的人选，然后再进行辅选。那我们就来看看吴主席是否能够发挥他的功用，让国民党赢得胜选呢？以吴主席在二零一九年的格局来看。 岁次己亥年是属于它资源比较丰富的年运，虽然哦它是也是属猪的哦，同样是太岁坐命，但是是却是属于比较平稳的太岁运，哦它的时运在今年来讲，哦二零一九年来讲是属于怎么样四平八稳，很适合在怎么样内部运作，而不适合出头，比如说我去干什么啊，我要去选举啊，我要争这个初选啊。 哦，这个就不适合他，他设在后面默默的耕耘，是非常适合吴主席的。但是呢，如果以他浮选的角色去做，虽然适合，但是却发生一件事，困难重重。为什么？因为吴主席他可以搞定党内的同仁，啊，或是跟他现在要运作的这些人，哦，在在现实上，在可以做事的这些的干部身上，他都运作很 OK。 没有什么问题，但是要对付党内的大佬，这就很会给这些这个吴主席扯后腿，很容易说，哎，前面给你宣誓，我们万众一心配合我们吴主席，配合我们国民党的所决定出来参选人，然后呢，我们全党都努力去做，但是呢，这些大佬就容易在什么后面给你捅刀子，好给你使绊子，这边跟你说啊，你这个执行很好，但是我这边不大方便，不然就是说，哎。 你这个配合你这个哈，我这边有点小小的困难，很容易让我们的吴主席怎么样呢？前面面临民进党，他协调完之后的万众一心的大军全力攻过来，后面还要遇到你自家人的怎么样小动作频频，让吴主席容易做到什么腹背受敌，苦不堪言。好，当然以吴主席的命格来看，无论如何。 吴敦义主席都会为了让国民党胜选，燃尽了最后一分的生命力，也要追求国民党能够在二零二零年胜选，这当然是毋庸置疑的。但是以这个格局来看，就已经可以预知这什么呢？无论国民党推谁出来，都会因为有人心里不爽，然后在里面使绊子，在里面给你搞东搞西。为什么呢？这就是吴主席他的格局。如果遇到这件事情，那代表。 他他现在是党主席，就容易会遇到一样的状况。好，这两个是相辅相成的，所以说无论是谁出来选总统，好，无论是韩国瑜，无论是王金平，无论是朱立伦，都很难选。问题不在那个人努不努力竞选，也不在于吴敦义主席他是不是很认真的辅选，而是在于党内大佬会给你找麻烦。哦，最后这个是一个问题。 哦，然而我们最后看到，吴主席他的格局来看的话，无论二零二零年大选后，无论胜选或败选，以老师现在的分析来看，吴主席他最终都会交出党主席的棒子。如果胜选，他会交给新当选的总统，让新总统能够有什么一条鞭子来统帅党的机器；败选，他也会将棒子交给什么后继。 的年轻一辈，让他们来发挥，那他就会退下来，从演员变成观众。正所谓老兵不死，只会慢慢凋零。因为老师从他的格局来看，到了明年哦，他就会选择这样子的一个道路。当然，人生如戏，戏如人生。这场选举，相信都会让台上的每一位演员，无论是哪一个党。 都会互相激荡出热烈的火花，在我们中华民国台湾的政治史上留下一个璀璨的一页。我是陈老师，请各位务必按下订阅以及赞。老师再说一次，老师正在挑战能够快速的、最快速度的挑战 YouTube 的十万订阅，请各位要支持老师哦。哎，等一下，要记得，老师欢迎您哈，任何的人在下面留下你的看法，然后对照你政治啊，或是任何一期的看法。 但请注意，要注意礼貌，好，还有理性，不要因为你对政治的狂热，或者是任何的观念，讲出一些人身攻击的话，或是一些造口业的话，万般带不走，唯有业随身。不要造口业，我们好好的评论，好好理性的辩论，老师都接受，但是千万不要造口业喽。我是陈老师，我们下次见。